Ciao a tutti, oggi in diretta da Tarquinia eh, dove suonano un gruppo che fa parte, di cui fanno parte alcuni miei amici quindi sì, ci troviamo a Tarquinia e tutti insieme con i Jolly Cage Ma si sa che se scegli a patto con il diavolo, di alla fine, li paghi sempre Ecco